budynek sióstr zakonnych Marianek chyba Marianek jeżeli się nie pomyliłem to skomentuj to pod filmem ulica Objazdowa, inne budynki być może widzisz kościół ulica Żernicka Żernicka Żernicka, a tam taki przesmyk i widzisz budowę Biedronki i z powrotem wracam po zatoczeniu koła na ulicę Objazdową